gue menuju jalan guys katanya kata teman-teman gue di sini ada uh, sebuah mitos What? monyet apa ya ber bermonyet ber uh, ada mitos di sini gue semakin yang ke dalamnya ya ini katanya ada mitos sebuah kerak ya goblok Nah guys, ini ada sebuah gang. Gang lumayan serem. Kalau gue nggak ada, jadi sedikit mengherankan. Surprise, motherfucker. Gun. Ini ada tembok-tembok. Tapi gue ngerasa ada yang mengikuti sosok. Sosok. Tapi ya gue kan dijaga. Wow. kalian dengar nggak guys? Oh! kain ganggu guys jangan lupa like, comment, subscribe karena ini adalah sebuah ini itu sebuah pipas guys kayaknya belum dimatiin Bang, dengar sosok suara plek plek plek gue nggak tahu itu apa nah kita kembali lagi di sini channel ini ya